This video, none of my friends tried to hunt me down cause I have no friends. This is it, Minecraft Manhunt, in Watch tab. Also, small percent of people that watch my video are actually subscribed, so if you like this video, consider subscribing, it's free and can always change your mind. Enjoy the video. 好的，回到中文时间。那这一次进行的呢是成员 Q 版的设计，因为如果有五个人，然后都要做真人比例的话，会太累，而且只要带太难呈现，所以就决定用 Q 版来。等一下稍微透露一下懒这个样子。不过我是做画完全员草稿之后才注意到。 我没有位置放 Dream 了，所以 Dream 变成很多小的晴天娃娃在旁边，大家可以看到。那每一个角色他们是按照成为猎人的顺序来摆放，就一、二、三、四、五。那 Dream 在旁边的那个小晴天娃娃也都有一些对应的剧情。如果你有看过《喵号系列的话，可能会有一点点的共鸣吧。 那么在做 Q 版的时候，其实会比真人比例还要简单非常多，不用去太在意关于阴影啦、明暗变化啦、那些色打光什么之类的问题，只要色块系的、呃色块性质的贴上去、割下来就可以了。 那 s t e n up 的设计，我非常私心的使用了双子星的纸胶带，因为我觉得很可爱，就这个原因而已。这样子，那旁边那个 bed 的 skin 我一定要讲一下，因为它是纯黑色，我原本想要都用纸胶带来呈现，但是我发现这样会太花，所以最后决定让他的脸部那个地方保持用涂黑的方式，其他地方再用纸胶来呈现，可能会比较适合一点点。那它的外衣我是用了埃及石碑的一个纸胶带，因为我觉得它可以增加一点神秘感，真的非常漂亮。 然后它的腰带那些东西啊，我知道应该要是银色，可是因为我旁边用了银色了，所以我最后决定把它改成金色的，会稍微在配色上会比较好看一点点。那他身上的那个三则用他的恶魔尾巴来呈现，我觉得这样会还蛮可爱的，就对自己的一些小私心啊，我真的很喜欢 Bad 这个角色。 再过来到 M Force，我原本设计是兽人，可是我画不出来，就最后改成了一只猫站在 Diamond Block 上面，因为他在前面几集担任很重要的后层角色，后勤剧统啊。 <laughs> 然后过来是第五位，也是这次才刚加入的 Awesome Duke，他的 Skin 刚好是一整只苦力怕，然后幸好真的是幸好，我刚买新的。 啊，绿色纸胶带，所以可以来完成它的 skin 这样子。我知道应该是金色盔甲，可是因为我没办法画出来，所以做改成了一个连帽衫的形式，这个样子。那 Enforce 的部分其实还比我想象中还要难制作太多了，因为猫咪有一些是毛色的渐层，那在纸胶带上是比较难呈现的，所以稍微偷懒一下下了这个样子。 那么以上差不多是我的制作全过程，从左到右，George, Snap, Pebble, Hello, d Force, Awesome Dude。那 Q 版制作起来真的是比较轻松，没有太多技术含量，但是很有趣的一个过程，希望大家喜欢。那么这就是我的作品。